<laughs> tes layangan apa iki kelelawar wah sing ngedul nih hebat iki cah cilik ngedul nih iki kita pin kowe iso ngedul apa ora Loh <laughs> kowe iso apa ora ngedulne biasanya ngedul apa ora kowe Buntutnya ora neng. Puro sik dipas ne, diadep ning etan sik. Duh, sik. Aduh. <laughs> Waduh. Pan ngedune bocah-bocah kuwi ngono. Tina sore iso ngedune ngono. sing ngedule genten ilham ilham iso bro ilham eh? Ilham. Oh, berarti ya kurang sawangan kayak mau kurang gede ini. bahan iya ntar sawangan ini malah aku lagi ini ini loh eh Gini awan. Nyampe dok ini. Ora lah angin gede dhuwur sok. Pang layangan ora sing mumpul. Pirang ral kuwi? Biasanya kok pol nih? Bukan terus apa Wah, kenure sak timbok. Untune jam piro? Jam sekarang ben magrib. angin lah. Delok. Piye le? Entar ¿Eh? ta, weh. Uh, entar ta ni. Bisa dulu ni, weh. Yang demangan. Bawa tenwal, Nganteng kan kan. Ora ketok lur. Mana boleh? Main pepen orang mukul lah lebih. Main pepen orang mukul kali. Eh? Orang mukul. Nanti. Nanti. Nah, mau. có cống lên hả? cống lên lấy không lên iwan hah? cống pak iwan, pa Ivan sip lah, Ivan mang chơi ra nó đây ờ bông kia bông quạ quạ quạ oh, apa cả tak hmm tak phớt tak tao tao tak ờ phớt đó Eh? Kayo lang mo, anong apa niya po? Anong kulay? Kailan tumulan ng gini. Eh? Kailan tumulan ng gini. Antang wala yung eh. Sabangan niya, piya antar. Wispal na? Eh? Iwan. Ini sih oke nih Oh, suri ngono ta? Gede kuwi sing besar kuwi. Namun di break lah, mau break. Layangmu di. Gagal terbang. Sip, sip, sip, sip, ruwet, ruwet, ruwet, ruwet. le. Oh, wes iki, mari iki. Pintar le. Wes jatuh, hmm? jatuh. Ai. Ndi. Mm, jatuh. Jatuh. Jatuh apa mm, mm, le?